Муцунки? Искаш да те решим ли? Но ти си чист? Да? Ще те ступа, Хектор. Не, не му се кари, не му се кари. Не, не, не му се кари. Той ми каза здрасти. Няма да му се караме с това. Досице. Досице малка. Къде нагазих? Как турчето?